Ayan ang aking bitter o campo. Ang, ang bunga ng aking bitter melon. Sinubukan kainin. Ayan, oh, may, may pinag, yung haltang kinagat ng ano, ng maungkoy. Tingnan niyo. Nanlupay-pay. nanlupay ang mga dahon. At ang ano, may bunga to kaninang umaga eh, bago ako umalis. Meron pa yan sa ilalim. Yan wala na. Pinitas. Yan. Dupay pa yung mga dahon. Pinagsamantalahan yung aking panin. Tingnan niyo yung kagat niya. Ayan, no? May kagat na ano. Tapos yung maliit lang na naabot, ayan. Akala siguro pwede niya makain. Nagtaitay siguro yun. Yung mga ano, Ayan. Wala. Ayan. Hindi ko sasabihin na nalaglag. hinila. Subukang hilain, ayan.